السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هقول لكم طريقة ازاي تشحن season سبعتاشر من بابجي Royale Pass مجانا Thank you. You. طبعا انا راح اختار الشدات هذا عندنا اول بدلة وكمان عندنا سكن الاوزي وهذا القناع الخاص بالبدلة الاولى وهذا الاكسسوارات الخاصة بالشنكة وهذا سكن الخولة وهذا باقي الجوائز اللي حصلنا عليها قبل ما نشحن الموسم بالكامل